Du hast mir länger als erlaubt in die Augen gesehen. Es machte mich verlegen, doch es war auch sehr schön. Am liebsten wäre ich jetzt jeden Tag nur bei dir. Was machst du nur, was machst du nur mit mir? Du hast viel länger als erlaubt meine Hände berührt. Ich hab in meinem Bauch dieses Kribbeln gespürt. Am liebsten lebe ich jetzt für immer bei dir. Was machst du schon oft verliebt, kenn das schöne Gefühl, doch heute zittern meine Knie. In meinem Kopf bist du, ganz egal was ich tu, und ich bin glücklich wie noch nie. Du hast mir länger als erlaubt die Hand zum Abschied gereicht. Mein Herz fing an zu klopfen und die Knie wurden weich. Ich hörte Geigen spielen und dazu ein Klavier. Was machst Ich war schon oft verliebt, kenn das schöne Gefühl, doch heute zittern meine Knie. In meinem Kopf bist du, ganz egal was ich tu, und ich bin glücklich wie noch nie. Du hast mir länger als erlaubt, sehr schön. Am liebsten wäre ich jetzt jeden Tag nur bei dir. Was machst du nur, was machst du nur mit mir? Am liebsten wäre ich jetzt für immer bei dir. Was machst du nur, was machst du nur mit mir? Was machst du nur, was machst du nur mit mir?